Hoy vamos a hacer uramaki sushi. Ura significa al revés, maki rollo, rollo al revés. Se llama así porque el arroz va por fuera y el alga va por dentro. Tomamos un alga, recordemos que tiene una parte lisa y brillante y otra rugosa y opaca. Esa rugosa y opaca es la que va a estar en contacto con el arroz. Nos humedecemos un poco las manos. y tomamos una bola de arroz poco más grande que la que utilizábamos para el Hosomaki y lo repartimos uniformemente cubriendo esta vez todo el alga Es importante que esta parte del alga esté cubierta porque es la que va a dar el cierre al rollo una vez que lo hagamos. Colocamos sésamo triturado blanco por la parte de afuera. Queso Filadelfia. Y salmón. Hacemos el mismo doblez que para Josomaki Una vez que estamos seguros que este primer doblez ya está fijo, hacemos otro doblez y otro doblez. Tenemos listo el uramaki. A diferencia del Hosomaki, el Uramaki se corta en ocho trozos, aunque hay lugares que los cortan en 6.